Perkenalkan di sini saya pemula di YouTube melalui di Putri Channel. Saya ingin berbagi cerita dan aktivitas keluarga kecil kami ini. Semoga channel kami bisa bermanfaat ya. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk di-share, like, komen, dan subscribe serta ditekan tombol loncengnya biar teman-teman tidak sampai ketinggalan notifikasi dari channel kami ini ya. Thank you teman-teman. masih pakai kursi loh ya kan makan teman Asia kafenya masih ketinggian jadi pakai dulu bisa terima kasih mama buat apa mama tidak cuci piring pengen lihat cantik sudah ada anak perempuan putih kan sudah bantu ibu kan iya ibu dia mau bantu ibu itu mau masak-masak tidak panggil tadi malam tuh ada ada goreng mas itu apa ada goreng aduh bos sabunnya tadi taruh seberapa bos tidak taruh sedikit aja ya. Tidak. Sekarang jebur jebur dulu eh. gosok toh langsung taruh situ sudah bersih ya kan sudah habis ini ibu bantu ini kalau ibu kan pintar jangan ibu, terima kasih ibu. ke di atas, nak. Lut, kembalikannya ke tempatnya. Ini dibersihkan. Ini dilap. Ya. Nah, gini loh caranya. Sudah-sudah sudah as, ini ya ini juga sudah bersih sudah bersih sudah cuci aja tuh papa sudah datang sudah tapi yang bersih hai pemirsa Kembalikan sudah. Terima kasih. Kembalikan ke tempatnya.